Bonjour, euh, c'est au sujet de mon voisin. Euh, je crois qu'ils sont coincés. Est-ce que vous pourriez venir m'aider bah, ah, ah, ah. Euh, Constant Constant Viens voir, ce que là, euh, j'ai pas d'idée. <laughs> Regarde ce que j'ai trouvé. Ah Tu crois qu'on peut s'en servir comme levier Tu vois, Charlie ça sert à ça. Ah, c'est cool. On a encore du boulot, hein. Allez, j'y retourne. J'apprends plein de trucs aujourd'hui. Mais on fait comment pour les décoincer T'as vu ça un peu Jusqu'au coude sont toujours pas poissons. Bon, de toute façon, on sera pas payé, hein, on s'en fout. Allez, viens, je te paye une Ok. Ah, en fait, tu m'avais pas dit pour ton truc. Euh... Moi, j'ai bien aimé quand t'as rentré. Euh. des bières maintenant. Ah,